жарыктын таасири астында жарым өткөргүчтөрдүн каршылыгы төмөндөйт ал эми кээ биринде өтө маанилүү фоторезисторду он метр менен туташтырып жана жарык бере баштайбыз фоторезистордун каршылыгы азаят биз жарык агымын кесип фоторезистордун каршылыгы жогорулай баштайт каршылыктын жарыктандырууга мындай көз карандылыгы чынжырдагы токту башкаруу үчүн фоторезисторлорду колдонууга мүмкүндүк берет мисалы релени күйгүзүп же өчүрүүгө